Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua subscriber channel Kusari Forex Journey untuk update kali ini saya ingin update berkenaan entry Euro CHF yang saya telah pasang pada 16 Oktober lepas dan telah pun hit break even price jika kita lihat di atas carta currency pair Euro CHF price ini telah pun melanggar resistance di sini dan telah turun ke bawah sebanyak 65 pips Entry kita telah pun stop out dan sekarang kita akan cari peluang baru untuk entry Kemudian kita tengok entry di repair Euro GBP untuk pay euro GBP ni saya telah pasang lot 0.01 sen dan sekarang ni pay ni telah bergerak lebih daripada 50 pips jadi saya telah ubah stop loss kita ke paras 50 pips daripada entry jadi sekurang-kurangnya jika pay ni naik ke atas kita akan dapat 50 pips daripada entry ni yang penting kita kena secure profit kita jika anda rasa ragu-ragu untuk entry anda sebaik-baiknya anda cut loss sahaja tak perlu terlalu lama sangat Mari kita lihat currency pairain dan lihat sama ada ada peluang untuk entry untuk ADSD kita dapat lihat yang price lah pun naik semula di paras 6884 peluang terbaik untuk entry adalah pada ketika price ini menguji support di sini kita pasang satu entry untuk pair ini okay sekarang balance kita lebih kurang dalam 20 dolar jadi kita risikokan 10% sama dengan 2 dolar 2 dolar kita bahagi 2 kali ATR sama dengan 40 pips jadi entry kita kita pasang 5 sen so pasang 5 sen dan stop loss kita letak 0.5 6906 tolak 40 pips bersama dengan 6866 kemudian take profit kita letak 80 pips bersamaan dengan 6907 tambah spread 3 pips kemudian kita tambah lagi 80 pips sertifikat kita adalah pada paras 6990. USD JPY ni semasa saya dah cakap yang saya ingin entry semula jika price ini mencapai price 108.05 tetapi nampak gayanya macam moving average lah pun crossover jadi saya mungkin akan pasang entry sales sekiranya moving average naik di sekitar 108.50 untuk pair USD JPY ni kita akan cari peluang untuk sell kerana currency pair ini telah pun berubah arah kita dapat lihat yang di sini moving average lah pun crossover dan kita cari peluang untuk sell saya akan pasang entry sekiranya price ini naik semula di para 8.5 ataupun bila ianya menyentuh moving average 20 ini dan turun ke bawah semula untuk euro USD ini pula kita dapat lihat yang currency pair ini sedang menguji zone resistant ini dan ini adalah full retrace sebelum ni ini merupakan peluang terbaik untuk pasang entry buy jika anda trade currency pair ini kalau tidak boleh cuba untuk entry jika ini telah melepasi paras resistant ini nanti jadi saya, saya akan stay aside dulu untuk currency pair ini ok itu sahaja update saya untuk kali ini terima kasih kerana menonton video daripada saya jika ada apa-apa soalan kenaan dengan forex trading bolehlah tinggalkan komen anda terima kasih dan assalamualaikum Thank you. Thank you.